मेरा चैनल सिद्धू भक्तानी पर आज हम करने जा रहे हैं get the song from emoji भाई इसने फॉर्म इमोजी रख रखा है और हम लोग आज करेंगे पहले तो बॉलीवुड फिर आगे देखते हैं हॉलीवुड पे भी जाएंगे फिलहाल तो अपनी शॉल पूरी काली हो चुकी है वैकेशन तक निकल के बाद देख लो भाई वो वाला ब्लॉग जल्दी आएगा फिलहाल तो यहाँ पे अपने ट्राईपॉड में अपना ये लगा रखा है आईफोन चार्जिंग पे अपनी शक्ल देख रहा हूँ भाई कि अच्छे से मतलब अगर एंगल सही है कि नहीं चेक करने के लिए एंड ऑल तो भाई तो भाई चलो बस इतना ही था अभी अपने इंट्रो में बढ़ते हैं आगे यार कुछ नोटिस किया लोगों ने हाँ एयरपोर्ट तो भाई चलो अभी स्टार्ट करें ट्वेंटी फाइव सेकेंड साहब ये क्या एक तो भाई मैं आ चुका हूँ फिर से यहाँ पर वापस देखे अटक रहा हम्म। शू जापान मेरा जूता जापान मेरी पैंट अमरीकानी ऐसे ही कुछ गाना ना गई मुझे बताओ बोला ना हाँ, पतलून मैं उसको पैंट बोल रहा था लिटरली भाई मैं फ़िलहाल पी रहा हूँ यहाँ पर थादल थादल भाई क्या है भाग भाग भाग हाथी क्या है भाई साहब ये तो हाँ भाग भाग भाग हाथी भाई नेवर ऑर्डर ये सॉन्ग भाई जिंदगी में नहीं सुना चल चल चल मेरे हाथी वो मेरे को ना भाग भागना कैंची काट कैंची हंस रहा हंस हंस हंस कट कर हंस हंस कट कर हंस हंस कट कर भाई क्या है हंस हंस कट कर हट कैंची काट भाई रास्ता डाल देता हंसते हंसते कट जाए रास्ते मतलब कुछ भी कटे नहीं कटे चांद कटे सूरज चांद कटे नहीं सूरज और चांद कटे नहीं कटे कट कटे नहीं सूरज चांद कटे नहीं सूरज चांद I love मतलब मैं समझ नहीं पाया कटते नहीं मैं उसको नहीं क्लोज था क्लोज गोली मार मार बंदूक लड़का लड़का बोला बंदूक लड़का बोला जैसे बंदूक बंदूक बंदूक भाई यार थोड़ा हार जाओगे ये चैलेंज सब तो। देखे भेजा किधर है गोली मार भेजे में अरे यार नेटवर्क इशू चलो सिक्स सिक्स सुन लड़की सुन दिल गाने सुन लड़की सुन लड़की सुन दिल गाने सुन लड़की सुन दिल गाने The fuck? Never heard song, never heard. भाई ये गाना मैंने जिंदगी में नहीं सुना भाई ऊपर हॉस्पिटल ठीक है आगे बंद ऊपर ऊपर अस्पताल है दिमाग आगे नहीं यार मैंने अभी तक एक ही गैस किया है पहला वाला ऊपर हॉस्पिटल ठीक है वहाँ बंद है नहीं क्या मतलब है ऊंची है बिल्डिंग हम्म, लिफ्ट बंद है हम्म, गाने को गाओगा भाई कैसे लिफ्ट का साइन नहीं था और हॉस्पिटल का था चांद सूरज डूब गया चांद ढल रहा जल गया अरे वो काजोल का गाना काजोल का कौन सा है सूरज ढल गया चांद जलने लगा ऐसा करना चांद जलने लगा अरे रिजल्ट्स तो दिखा दे इस वाले के रिजल्ट्स नहीं दिखाए सूरज ढलने लगा चांद जलने लगा गैस टूटे टूटे ऊपर चिड़िया टूटे टूटे ऊपर चिड़िया टूटे टूटे ऊपर चिड़िया अरे भैया क्या है टूटे कैसे टूटा टूटा एक एक एट्थ के रिजल्ट नहीं दिए गैस द अरे हंसते केक हंसती हंसता मीठा हंसता केक हंसता मीठा हंसते हंसते मीठे हो गए हम हंसते हंसते मीठे हंस पानी मीठा बॉलीवुड का है ये चलो भाई आ गए फिर से हम no right is available right दस सेकेंड बस उसमें पच्चीस तो ना राइट छोटे छोटे पैग मारो बेबी छोटे छोटे पैग मार आ देखा ए गाइस दिल्ली बेचारा दिल बेचारा दिल बेचारा बेचारा friends of Kamara. Opie! Friends of Kamara. सही है सौ आसमान को और दो जान को छोड़ के आई तेरे पास मेरे पास दो छोड़ के आई पास वे माही वे माही वे देखा पी दिल नहीं लग रहा नहीं लग रहा ये वाली म्यूजिक भाई ये वाली जो वीडियो में मेरे को सब आ रहे हैं भाई उस वाली वीडियो में पूरा हक दिया था है किससे निकला है वो अपने केव्स उससे निकला है है हाँ, ये बस बाहर अच्छा बाहर आ गया suit pant suit pant suit pant suit pant नहीं ये यार क्या है ये सूट पैंट हाँ सूट पैंट अरे कुर्ता पजामा सूट पैंट मतलब कुछ भी सूट पैंट भाई ये तो स्कैम होगा सोनी सब सोनी सब तू सब ते भाई जब सब तेरा है तो सोनी क्यों जाओ मारिक्षा मारिक्षा मारिक्षा मरिंग मोट ऑटो मैं रिक्शा समझ रहा था मोटो मोटो मोटो मोटो आंखें हाँ, आंखों से आंसू निकल रहे हैं <laughs> मैं रो रहा हूँ स्कूल लेके ऑटो से मुस्कुराए आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए कैसे जी रहे कोई जी के तो बताए कोई जी के तो बताए बिजली बिजली बिजली टू तो। अभी सोचना पड़ेगा निकले करण वहां से कुछ भी कुछ भी मैंने सुना ही नहीं नेवर और सॉन्ग भाई फिर से भाई like share comment subscribe music भैया को भी कर दो हमें भी कर दो फ्री स्पॉन्सर कर दिया बेचारे को जाओ अच्छा भैया हाँ भाई आज की वीडियो इतनी मेहनत की भाई मैंने आपको इतना इतना इतना इतना इतना इतना मतलब ये पागलबंदी था ना गैस दॉन्ग अभी ट्रेंड चल रहा है ये भाई मैंने कम से कम बीस पच्चीस बीस तो आराम से होंगे मैंने पाँच छः गैस किए होंगे भाई साहब गजब भेज दी है तो भाई ठीक है ठीक है होता है होता है छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है तो भाई मिलते हैं आपको अगले वीडियो में till that bye bye guys bye bye Mana tak tak kajong muah. Mana tak tak kajong muah.